de tudo pra tirar, pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro golo na bebida Sem notar Embriagado, desiludido sono tá talo Ouvindo Tarsi Tarquício Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de terra E tomo cana na minha goela Vontade de ligar Mas estou bloqueado de tudo na vida dela Só desta proteção de tela E toma cana na minha dor que yo le de você de otro color E eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha progressão da tela E tomo cana na minha goela a vontade da liga Basta bloqueada tudo na vida dela Só resta a proteção do tema E tomo cana na minha glória quando bate a saudade, vejo as mensagens foto dela Já vinha pra versão do tema E tô bocada na minha goela Vontade liga Besta bloqueada tudo na vida dela Só esta proteção do tema E tô bocada na minha